jalan dari SD lewat dari Serpong dan terus masuk ke jalan raya Karawaci terus kita motong daerah Putiklat stay tune suasana masih lebaran Idul Fitri ke hari kedua jadi sepi jalanan nggak seperti biasanya ya waduh hari biasa ini macet rame kanan ada eh, kantornya Unilever yang ada di The City. Thank Thank you.